Що вам дати, дітки наші? Ми живемось, як не влад тут. Бо от видиш, що й подстригсь, етой сивий тігр. Ну, де у нас баяни, чи які кобгітари? Ну, якась є битула. Ну то, що ж? Давай танцюємо. Ой посіяв дід гурочки. Ей, дай вже їй собі тут гонде, і бо нашу ж поливати у Янови є стятка. Thank you. Песня вся, песня вся, песня скончилася. І гармонія ж порвась, тут того у вас.